дарга гишүүдээ Монгол улсын их хурлын хэн шалгалтын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55-ын 1 дэх хэсэг 56 дугаар зүйлийн 56-гийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу хэн шалах төр хорооны сонсголоор цуглуулж шинжлэн судалсан нотлох баримтад үндэслэн гаргасан тайланг хэн шалах төр хороо 2023 оны 4-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж дараах санал дүнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Хэн шалах төр хорооноос гурван үе шаттайгаар зохион байгуулсан нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсголын үр дүнгээс үзэхэд Монгол улсын хөгжлийн банк нь одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүй орчин засаглалын хэлбэрээр цаашид үйл ажиллагаагаа явуулсан тохиолдолд хөгжлийн банкнд үүссэн хүндрэл бэрхшээл арилахгүй нөхцөл байдал дахин давтагдах эрсдэлтэй байна хөгжлийн банк манай улсад байх хэрэгтэй юу гэх асуудлыг ч хөндөхөр байна. Иймд хяншалх төр хорооноос хөгжлийн банкыг татан буулгах, хөгжлийн банкны үйл ажиллагааг нь өнөөдрийн хэлбэрээр үргэлжлүүлэхэд ямар эрсдэл үүсэх талаар холбогдох тооцоо судалгаа хийж дараах дүгнэлтийг гаргалаа. Үүнд нэг хөгжлийн банкны нийт хөрөнгө 2023 оны эхний үеэрлийн байдлаар 3.9 их найд төгрөг чанаргүй зээл болон анхаарал хандуулах зээлийн үлдэгдэл 1.5 их найд төгрөг хуримтлагдсан алдагдал 455 тэрбум төгрөг байна. Банкны санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтээрх мөнгөн урсгалын зөрүү 2023 оны 10 дугаар сарын байдлаар 103 их найд төгрөгт хүрэх 2025 оны 12 дугаар сар хүртэл дунджаар 950 тэрбум төгрөг байхаар хүлээлттэй байна. Гадаад бондын их усүрийн батлан даагч нь засгийн газар бөгөөд хөгжлийн банкыг татам буулгасан тохиолдолд дээрх алдагдал улсын төсөвт дарамт учруулах гадаад валютын улсын нөөцөөс төлөгдөх эрсдэлтэй байна. Ийм нөхцөлд хөгжлийн банкыг татам буулгах нь хамгийн амархан боловч санхүүгийн хувьд өндөр зардалтай эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй ирээдүйд дахин хөгжлийн хөтөлбөрүүд санхүүжүүлэх институц байгуулах шаардлага үүссэн нөхцөлд бүгдийг шинээр эхлэх шаардлага тулгархаар байна. 2. Монгол улсын хөгжлийн банкны үйл ажиллагаанд гарсан алдаа дутагдалд дараах хүчин зүйл нөлөөсөн байна. Үүнд сүүлийн 20 гаруй жилд хит ойртсон зааг ялгаагүй хаалттай авилгацсан улс төр бизнес банк санхүүгийн санхүүжилтийн тогтолцоо Монгол улсад нутагшиж тэр нь хөгжлийн хөгжлийн банкны засаглал хүний нөөц шийдвэр гаргалтад гүнзгий нэвтэрсэн. Засаглалын хувь зөкстөө зарчим хэрэгжээгүй. Улс төрийн хууль бус нөлөөллөөс ангид тогтвортой мэрэгжлийн шийдвэр гаргаж чадаагүй. Банкны үндсэн бизнесийн загвар нь тооцоолол судалгаа шинжилгээнд бүрэн суйрлаагүй. Орлого олох, их усүрийн болон үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх үйл ажиллагааны чиглэл байхгүй. Нийт зээлийн санхүүжилтийн дийлэнх нь үндсэн зорилгодоо нийцээгүй. Зээлийн зарцуулалт үр дүнд хийх хяналт сул хариуцлагын тогтолцоо байхгүй байна гэж үзлээ. Өнгөрсөн хугацаанд хөгжлийн банкнд хэн шалах төр хорооноос болон төрийн бүх шатны байгууллагуудаас хийгдсэн хэн шалгалтуудын дүгэлтээс үзэхэд хөгжлийн банк нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн орчны хүрээнд одоогийн санхүүгийн үзүүлэлт засаглалын хэлбэрээр цаашид үйл ажиллагаагаа хэвийн гүйцэтгэх боломжгүй гэж дүгнэж байна. Харин Хөгжлийн банкыг олон улсын жишигт нэгдсэн үйл ажиллагаатай улсын томоохон стратегийн төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжилтээр ханган эдийн засагт дэмжлэг үзүүлэх бодлогын банк байх үндсэн зорилго зорилтыг биелүүлэхэд анхаарч бодлогын шийдлүүдийг авч хэрэгжүүлж банкны засаглалтай холбоотойгоор цаашид дараах өөрчлөлтийг хөгжлийн банкнд хийхэн зүйтэй гэж үзлээ. 1 Хөгжлийн банкны засаглал, удирдлагын тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэх банкны хяналтын баазлын хорооноос 2015 онд баталсан банкн зориулсан компани засаглал зарчмууд олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллагаас гаргасан компани засаглалын зарчмууд төрийн өмчит компани засаглалын баримт бичгүүдэд засаглал удирдлагын тогтолцооны үе шат бүхэнд баримтлах зарчмууд Дотоод хяналт ба эрсдлийн удирдлагын тогтолцооны бүтэц зэрх хэмжээг тусгасан засаглалын зарчмуудыг хэрэгжүүлэх дэлгэрэнгүй тайлбарыг тусгасан байгаа тул эдгээр баримт бичгүүдэд үндэслэн банкны засаглалын бодлого эрсдлийн бодлогыг боловсруулан баталж хэрэгжүүлэх болон дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх. 2. Банкны үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлыг мэрэгжлийн төвшөнд сонирхлын зөрчилгүй хараа тус байдлаар шийдвэрлэх чадвартай төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй гэрээ байгуулах 3 гүйцэтгэх удирдлагын багийг багаар нь сонгон шалгаруулж гэрээ хийн үнэлэлт дүгнэлтийн ажилдаг байх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Түүнчлэн олон улсын жишгээр хөгжлийн банкуудын 72% нь төв банкны 28% нь засгийн газрын хяналтад байгааг харгалзан үр ашигтай зохистой хяналтын тогтолцоог бий болгох, банкны хяналт шалгалтын тогтолцоог олон улсын банк санхүүгийн стандартад нийцүүлж, энэ хүрээнд холбогдох эрх зүйн орчин дүрм журмуудыг тогтоох шаардлагатай байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ хяналт шалгах төр орооноос дээрх асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд хөгжлийн банкыг цогцоор нь ийж бүрэн өөрчлөх өөрчлөн байгуулах асуудлаар холбогдох хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулж 2023 онд багтаан улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх хянан шалгах төр хорооноос гаргасан тайлангаар илэрсэн зөрчил дутагдал гаргасан хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох асуудлаар Монгол улсын засгийн газарт үүрэг чиглөх шаардлагатай гэж үзлээ. Мөн хян шалгах үйл хорооны үйл ажиллагааг боловсронгуй болох замаар сонсголд оролцогчийн эрхүүр хариуцлагыг тодорхой болгох хууль эрх зүйн орчин боловсронгуй болгох асуудлаар холбогдох хууль тогтоомжт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж үзэж Монгол улсын хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүн зээл олголт эргэн төлөлтийн явцын талаар хяналт шалгалт хийсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан та бүхэнд тараасан байгаа болно. Монгол улсын хөгжлийн банкны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын талаарх Монгол улсын их хурлын хэн шалах төр хорооны санал дүгэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.